جہاں شیلا جمنا کی تاکی نارا وہ کنڈی تماری پسند بناؤ We'll be right back. جا نئي چاوي تمارو پيار ستن لو سُبو ويتا سُبو ويتا ستن دیکھو شام وہ دیکھو شام ہر دل میں بیٹھا ہے وہ میرا شام دیکھو شام وہ دیکھو شام وہ میرا شام دیکھو شام وہ دیکھو شام

में ہاں Thank you.